नाजरीन खुश आमदीद छू तय बैक फिर चैनल पे अस गिंदान हिटमैन थ्री आज गिंदन पार्ट फाइव चलो वो यह पार्ट कूता एक्साइटिंग करो बिस्मिल्लाह پونیس اِنٹرنیشنَل نِو فر مور ییٹی She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constance's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah, Old habits, I guess. Anyway, I... I need to go. See you around, 47. No, you won't. bombshell causing shockwaves across the world, the so-called ICA files. The disclosure of a You win. So, what happens now? The ball's in your court, Miss Burnwood. I do have other candidates, you know. Most of whom have never tied me to a chair. You've seen the news. That was 47 acting on his own. He is untethered. He is unstoppable. And he cannot be bargained with. He will find you, Mr. Edwards. And I'm the only chance you've got. Listening. Forty seven has one weakness مے ڈَینا بٲن وُڈ وۄنۍ کٲری یہِ گوٚو Not unless you want it to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Grey. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. The fear well yes سیری سیری چھ ییٚتٮ۪تھ we fall, we're going to seem like such idiots. We won't fall. We just need to get the peak and we are good. And look at the gorgeous view. You know it will be worth it. Everyone's going to be beyond Ready, Pam? Three, two, one, and... یہِ آسہِ خبر کٔمِس قٕسمَت ٹارگیٹ اَکھ چھُ أنٛدرٕ کَنۍ کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے Gracias, señor. Enjoy the party. Sam was right, but she built with that. Yeah, keep it real. Would you care for an aperitif? Thank you. So, you must know everything that goes on at the event. Care to give me the lowdown? Mm, let's see. Most of the guests have already arrived. And let me tell you, it's like a Forbes 500 convention in there. Most are high profile clients of Morgan, Yates, and Paul. But the Yates are still no shows. Worthy of the house. They haven't made an entrance yet. Curious. Any idea why? Well, I probably shouldn't be saying this, but word is that Yates was in a great mood this morning, but that all changed when the letter arrived. the letter? Yeah, an honest to God letter delivered by courier. I mean, who writes letters anymore? But you must have been a bad person because Senor Yates has a plant off the balcony. Big heavy one too. It almost hit Isabel, one of the maids who had to go lie down. Oh, the party is not the only thing happening at the estate. The winery is open for guests too. You should check it out if you're interested in one day. harvest season after all. I might just do that. Thank you for your time, miss. Right. Pleasant. Te kıyı ziyade kahve ben. Finally, an extra security detail was driving my Hello, sir. Hello madam. Tamara वैसे Vidal. I'm here for... अच्छे छरी आमुş. O to kudoya hai. بر گُڈ فلایِنٛگ شول آی وۄنۍ let set loose and keen on the party area was for two seen too many playing much as needs اِنگ direction I want out in Hold on. And I see your tour guide is none other than Gabriel Vargas, the state's chief winemaker. Well, this is a rare privilege. You and Frank Yates. Ah, very nice. Yes, about 400 meters, I should say. Corvo, got a message from the boss. Any calls? Let me guess, the Burnwood woman. That's right. Gates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Mr. Yates. Yeah, hey, bro. Yeah, I'm good. You mind telling me what I'm... Okay. Yeah. Make a couple of spots On the tour or after? Stand by. So you're not sure? Yet. Does that mean there's a plan A? One where I don't stand a 50-50 chance of getting caught? I mean, you do realise the risk here, boss. Broad daylight, workers around. Who exactly? وٕچھکھ بہٕ دِمَے چوب أتی سارنٕے لَزار وَسنَے ییٚتی میٛانہِ بیٚیہِ ٹھول گٔے اَلگٕے وۄنۍ ووٚگ بِہِتھ دَہس سۭتۍ کَرِ ژاے بہتر چھُ یُکنُے ژالُن کانٛہہ ما وٕچھان ووٚنُے نہٕ واپَس چھےٚ نہ پَتھ کُن پھیرکھ ہُہ ژےٚ دیا مارت بہٕ پٮ۪ٹھ س کیٛاہ تام چھُ ضروٗری ضوٚرَتھ لگان یِمَن ٲس نہٕ پَیی کُنہِ نِش only when someone realized that the elevator was not working. Hmm. Hello, and oh, welcome to the Yates Winery. How may I help you? Corval Black. I'm on the tour. Right. Mr. Black. Welcome. Miss Burnwood and Miss Vidal will meet you down by the wine fields. پَتہ پَتہ چھا پٔر کُنہِ جاے Joyce. چھِ دۄنوے أتھی کازر دِتُکھ بیٚیہِ سُہ بیاکھ گایڈ وایِن میکنِس بٕلک I am looking in your direction اچھا کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ باغَس تانۍ چھِ یِمو رٲچھ تھٲیمٕتۍ بیٚیہِ بَنٛدو کھٮ۪تھ پیٚو تاوُن یِمَن ویسے چھِ دۄشہِ ژور آسان واریاہ ویسے چھِ عام بیٚیہِ وٕچھا کٲنٛسہِ جی دہ چَکَس منٛز بَلاے what is you what you have some guest waiting Senor Yates wanted you to give them the grand tour, remember? As if I don't have more important things to do than babysit Yates socialite friends. It's only harvest season. Better do what he says, Patron. Big shot New York lawyer like that. Don't want to get on his bad side. Well, I'm not going anywhere until I have decided if the crop is right for picking. Bring me the three Malbec grapes to taste, Ramon. If Yates doesn't like how I prioritize, he can weigh me down with concrete and toss me off a bridge. How's that? <laughs> ایپِتھ ماے پِکِنٛگ نایف اَسہِ کھَتو اوٚتانۍ غلط چلو اَسہِ ٲسۍ پَلو ضوٚرَتھ تِم أنۍ اَسہِ گۄڈَے وَنو أسۍ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ پیکِنٛگ نایِف کیٛاہ چھُ یہِ بیٚیہِ ہَسا چھِ گاڈ اَچھا درٛو اَتھ یِم چھِ گاسہٕ دَچھ کَتہِ اَنہٕ بہٕ وَنہِ دَچھ یہِ چھُنہٕ کُنی دَچھ چھِ کولی چھِ دَچھ أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ ہوٚکی چھِ potatoes. Не его кому щука. Могню євось. Ще не трать чого сарні. ژےٚ نہَ دِتُے نہٕ أمۍ کِہیٖنۍ ژےٚ کیٛاہ تھوٚو چَندَس finally taste. Mm. Sweet, flavorful, robust tannins. Some floral notes. Marvelous. Why, I say these grapes are ripe for harvest. Inform the workers, will you, Ramon? I have a third to contact. Will do. Mm-hmm. Mm. ڈِس گَیِس کٲنٛسہِ تھٲو نہٕ اَسہِ پَیی دَچھ تہِ لوٗنۍ اَسہِ زہرا کِنۍ درٛوت تھو تَتھ ژوٗرِ comes that handsome Milton. Ah, from my fellow wine lover. Hello. Mustache. Welcome to Vineda Yates. I do apologize for the delay. The Malbec grape is a demanding mistress. So, I am Gabriel Vargas, chief wine maker, and I will be your tour guide. Any questions before we start? Yes, but you're not going to like them. I, <laughs> uh... We're good. graves do tend to pile up. Luckily, we have plenty of storage space. Our equipment is state of the art, including an industrial sized freezer unit, and last but not least, our trusty grape crusher. Interesting. Wouldn't you say, Mr. Black? Follow me, please. Are you a wine man, Black? Somehow you don't seem the type. in a process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the mass into a fine juice using our grape presser for the longer secondary stage of fermentation. Fascinating. Now, before we... I have a question. It's... Perhaps we can take a closer look. Certainly. Lead the way. Okay, while you wait, it's a baby picky. What can you tell me about this freezer? This is an industrial cold storage unit where we keep our excess grapes stocked to prevent decay. It easily reaches temperatures of minus 10 degrees Celsius. Trust me, you don't want to stay in here for long. No kidding. Hey, there's no doorknob on the inside. Seems like a pretty glaring safety omission, if you ask me. Probably soundproof, too. And good luck getting a phone signal. Such imaginations you have. اَسہِ چھُنہٕ چیٖزٕے یوت أسۍ کیٛاہ کَرو تہِ ہُہ تہِ کیٛاہ اوس تی حظ پَکتاے آ can you tell me about this device? Grape presser, was it? That is correct, senor. After primary fermentation, the mass is pressed through a fine filter, leaving only the flesh and skins behind. I should add, the grape stomping, the iconic practice of crushing grapes with your bare feet, is historically red and mostly a tourist gimmick. But you are most welcome to try. Imagine you're a grape. <laughs> <laughs> Thanks. I'll pass. وۄنۍ کیاہ روٗد اَتہِ بقایات What can you tell me about this great crusher? Well, as the name implies, it crushes the steamed grapes into a thick pulp or must by a powerful rotating cylinder. She is one of the most important appliances in our production pipeline. Have you had any workplace accidents? What? Fall into the vat and get crushed to a pulp? You'd have to be a bona fide idiot ژے چھی أتھۍ منٛز گژھُن ژٕ مگر گام ژٕ گَرَے بہٕ فِکرِ وٕنی ییٚلہِ ژٕ مےٚ أتی گورِ ژیوٚٹ بَناوَے تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو کٲنٛسہِ لٔج نہٕ پَیی Ata खुदायो. Grape wine बने red wine. Something about work. I don't think she'll be coming back. Oh, That's all खाता हुई मो. Sure she can find one. Let's proceed. Excelente. So let's continue to the barrel room. If you'll follow me. So, are you associates of Mr. Yates? You might say we run in the same circle. It's about 99% preparation. Mm-hmm. Word to the wise, you might want to keep an eye on the pump patrolling the facility. Why is that? The last time آیوٗرک پیس لایک واے مےٚ کِن سپیٖک ٹُوکَر شو پنٹر tight. Well, how do you operate it? I'm a bit of a grease monkey, Mr. Victor. Oh, yeah. Ah, here comes Senor Yates. Shall leave you in his capable hands. How reassuring. Ah, it's Burnwood, is it not? Don Yates. Pleased to meet you. <laughs> You come very highly recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Rest assured that I will be following your every lead very closely. That reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to celebrate my forthcoming inauguration as constant. You are, of course, most welcome to join us. I believe you shall make a fine herald once the training wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital, right this way, into the lion's den. <laughs> Why don't you take a break, Corvo? We're done here for now, I think. Oh, but don't go too far. I may still need your services later. I'll be closer than you think. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin. Bring it up to the house for our special occasion. Got it, Keith. Possibly be so special. Love your clearance flowers. Just fetch it already. Fine. What's the passcode again? Last year of World War II. If you have to look it up, shame on you. <laughs> Grand Paladin? چھِ یِم بیوقوٗفی یِم آسان کیٛاہ وَنہِ أمۍ پاسوٲڈ ؤلڈٕ واڈ ٹوٗ وَن وَن اَگر نہٕ یہِ اوسٕے نہ بہٕ یِمے اوٗرۍ دَگہِ تال ژےٚ تہِ بَچووُکھ اَکھ سا بایا اَسہِ ہسا مَکلے ییٚتہِ کٲمٕے گٔژھۍ تَن اَلدٕ بدل تاونَس کٲم آو سا ژیٹو تیٚلہِ اَسہِ تھاوان تۄہہِ ییٖتیٛاہ پٕلس وٲلۍ کھَتاوَن بہٕ آرام سان دَرواز کیٛاہ چھُ I'm gonna need to frisk you if you want to come through here. Cara, acho que você quer seem nervous. You got something to hide? <laughs> okay, everything seems to be in order here. Eu get to step in, Holmes. Ah, já isso. Me dice. I have always considered the heralds the unspoken heroes of Providence. Ah, ladies and gentlemen, Mr. Flowers, our resident sommelier. I believe he has brought us something quite special. Perhaps you will educate us, Mr. Flowers. This اِزیٖن فایِو گرٛینڈینٹل ایٹ دِنڈریز ہاسٹ دَنڈریڈروزِنٛگ days of world war only a single crate survived. It is said to have amazingly complex aromas with long savory layers of fruit and spice flavors and a silky texture. Enjoy. Wonderful. Thank you, Mr. Flowers. Feel free to stick around in case our guests have questions. This wine was gifted to me by the Art Society. an acknowledgement of my firm's legal services. It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable, because we stand united. My friends, loyalty is everything, which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has very client can more گنٹ ٹوٗ مینشن دارٹنس or founders no mistake this woman's has your the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Absolutely. Oh, Absolutely. Absolutely. Perhaps Edward simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant. And following this childish outburst, I dare say I am in the lead, Dawn. What? what the? Gotta be kidding me. You're lying, of course. Which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? Yes. I agree. Yes. I'm in. Yes. Escort Miss Burnwood to my office. I'll join you shortly. Allah, Thapar. Right. Move it. Let's go. I'm warning you, Yeager. This will not گُز ژَلُن ییٚتہِ وَلَن أمِس یہِ چَپاتھ وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ چھِ أمِس تال ام सिक्योरिटी गार्ड क्या छुम अमिस छन पाई कुछ गड थो कि हम थी लगा नहीं पनन सिग्नेचर वेपन कया थ्रोयो वस इके Not just a pub glide. We're talking knee deep. Eh? करक हां ऊपर खतावा का सिरत Pub glide. مٲرٕکھ تُہۍ کیٛاہ چھُو کَران یہِ بے مان چھَو اَسہِ ٲسۍ چَلان نہٕ یِم یِم Sut lagak नहीं देत कि अगर का क्या बस ना प्रॉब्लम करे इसीलिए good. I was beginning to worry. Were you? No. Listen up, 47. Yates will be here shortly. He'll have his thug courtesar do his dirty work, but he won't pass up on the chance for a good gloat and a monologue. So, private space? Kill room decor? Exactly. We won't get another shot at this. Now sit down and blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. کیٚنہہ چھُنہٕ پَرواے میڈَم جی بیٚیہِ ما کینٛہہ أسۍ تھٲو تٔمِس یادِ پَداہ یہِ دۄہ مےٚ دوٚپ پٔتۍ کِنۍ شرٛاکھ موٗد کیٛاہ با بٕڈٕے جلدی ژیرا گوٚو I suppose you're not used to danger, always safe behind your screens. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Why would Edwards trust you? Please. It will keep me awake at nights, and I'm 65. I get up four times to piss as it is. Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale. and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment was just the feather in his cap. By the way, you write about one thing. Yeah, I'm all ears. Holy oh, shit! Turns out this woman will be a downfall. If it's uh, any consolation, Dom, what are you doing, you asshole? Be longer when you're done میٖٹ میم دان کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنٛۍ مےٚ چھِ پَلَو کَڑٕنۍ اَسہِ نہ سا بایا یَتھ منٛز چھِ زٕے واتان پٔکِو تُہۍ زنان پَلو لٲگِتھ گژھو تہِ اوس کیٛاہتانۍ اَسہِ ژٕنو دٲری لَگہِ نہٕ ضرورتھٕے Peki değil. Zanan palavraya git gasu. Deus que tem aqui. tzinodarí le na zuirtaí. Könst hynnes bai. Pasinės taunas laikit va balai. Tinsa ज़्यादा कथा यास. Zosti dava tait. Begutil vata ves yuvar. नाजरीन मे उम्मीद कि तुम आसो यह वीडियो पसंद आमुत अस मिलो बे कुन पार्टस मज तोद तान پٔکِو تیٚلہِ گژھو أسۍ ایٚگزِٹَس نِش یہِ چھِ ایٚگزِٹٕے زَنانٕے چھِ ایٚگزِٹ کیٛاہ تام اَسہِ ما ڈِسکو کَرُن چَلے کر تیٚلہِ ٹَکلہٕ تہٕ کاژٕر واے ایٚروڈی seven he is terrible and he never let you fight it he is kind that will down for last